скоро. тебя гложет. А чего ты так грустен со мной? Видно, в августе сбыться не может, что сбывается ранней весной, что сбывается. тоска меня гложет. Не напрасно, мне грустно с тобой. Видно, в августе сбыться не может. Что сбывается ранней весной, что сбывается за мной И видно в августе сбыться не может Что сбывается рано сбыться не может, Что сбывается ранней весной, Что сбывается ранней весной. Что сбывается